саламатсыздар ма құрметті оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз отызыншы параграф электр өрісінің кернеулігі және де ә, осы электр өрісі кернеулігінің векторлың ағыны сонымен қатар гаусс теоремасына тоқталатын боламыз өткен сабақта біз жалпы электр өрісінің кернеулігі не деген сұрақтарға жауап берген болатынбыз енді осы электр өрісінің кернеулігінің векторлар векторлық сызықтар бар еді ғой сол кездегі ағынға тоқталатын боламыз бүгінгі сабақта олай болса біз бастаймыз бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі күтілетін нәтижелеріміз әрине осы гаусс теоремасын қолдануды үйренетін боласыңдар әрине бұл ә, электроөріс ағын арқылы қалай өрнектеуге болатындығын қарастыратын боламыз олай болса электр өрісінің кернеулігі дегеніміз не жалпы электр а, кернеулігінің ағыны дегеніміз не деген сұрақтарға тоқталып кетейік бірінші бірінші жалпы өткен сабақта айтқанымызды есімізге түсірейік электр өрісінің кернеулігі дегеніміз бұл электр өрісінің күштік сипаттамасы деген болатынбыз ал енді бүгінгі сабақта осы кернеуліктің ағынына тоқталатын болсақ ол әрине бізде f әрпімен белгілейміз яғни ә, міне кернеуліктің ағыны векторын яғни мына жерде қарайтын болсақ бізде ә, аудан болатын болса жаңағы кернеуліктің ауданы болатын болса осы ауданымызға иә перпендикуляр бағытта қозғалыс жасайтын кернеуліктің негізгі несі екен әрине өріс ағыны болып есептелінеді екен олай болса біз кернеуліктің ағын f e, е не индексін өйткені бұл әрине кернеулік ағыны екеніне тоқталуымыз керек өйткені бізде алдағы уақытта магнит ағын деген бар ол бөлек сол себепті индексінде е иә печатный е әріп болады ол кернеуліктің векторының ағыны деген мағынаны білдіреді тең бізде осы жердегі кернеуліктің иә ол деген сөз қандай кернеулік бір текті өрісінде орналасқан вектор бетіндегі нормал кернеулік деп қарастырылады оны көбейтеміз осы ауданға ауданға және косинус альфа көбейтіндісі бізге нені береді екен электр өрісінің кернеулігінің ағынын береді екен ал енді формуланы ары қарай біз түрлендіретін болсақ әрине мына жерде жалпы біртекті емес өріс үшін кернеулік ағын мына бір формуламен өрнектеліп көрсеттік екінші формуламыз бұл әрине біртекті емес электр өріс үшін арналған формуламыз ал енді осы нүктелі зарядтың кернеулік ағынына тоқталатын болсақ жалпы өткен сабақты біз айтқан болатынбыз кернеуліктің формуласы мынандай еді міне қараңыздар мына бір формуланы бүйтіп жазған едік біз естеріңізде болса к көбейту q бөлінген r квадрат деген болатынбыз ал енді бұл жерде к деп отқанымыз неге тең дейтін болсақ мыз бізде әрине бір бөлінген астында к то есть төрт пи е e, е e нолевой тең еді иә бұл жерде е деп отқанымыз ә, э, электр өтімділік е нолевой деп отқанымыз ол тұрақты электр тұрақтысы сегіз де сексен бес көбейту онның минус он екі дәрежесі фарад бөлінген метр болатын иә айтқан болатынбыз ал енді осы форманы біз ашып былай түрлендіріп жазып алдық міне қараңыздар ал енді біз осы форманы қазір ә, ашып көрсететін боламыз ол үшін қарайтын болсақ жалпы сфера деп жатқанымыз міне берілген иә сфераның ауданының формуласы төрт пи r квадратқа тең яғни ә, толық ағыны бұл еф e болса сфераның ауданы осыған тең екендігін білеміз енді формуланы түрлендіру мақсатында ашып көрсетіп жатырмыз бізде е e деп отқанымыз міне мынау печатный e е деп жатқанымыз мынаған тең иә міне формуласына тең ә, ал енді формуласын осыны алып келіп кернеуліктің орнына жаздық ал ары қарай біз не істедік міне қараңыздар ауданды аштық нәтижесінде не болады 4 пи мен 4 пи қысқарады r квадрат пен r квадрат кетеді нәтижесінде келіп шыққан формуламыз міне зарядтың диэлектрик өтімділікке және электр тұрақтысына қатынасы шықты бұл әрине кернеуліктің ағының ағынның формуласын осылай түрлендіріп жазсақ та болады екен иә бұл түрленген жағдайы сфера жағдайында иә сфера кезінде енді ә, гаусс теоремасы не дейді егер тұйық беттің ішінде бір емес бірнеше нүктелі заряд орналасса немесе ол қандай да бір бетте немесе көлемде таралса онда алынған өрнек суперпозиция принципі негізінде жүзеге асады дейді суперпозиция принципі деп отқанымыз барлық магниттер ағынының қосындысы деген сөз да арифметикалық қосындысы деген сөз яғни бізде мынау бізге не береді деген сөз барлық зарядтардың қосындысы деген мағынаны білдіреді деген сөз да мынау бізде жалпы физикада мына таңба қандай таңба дейтін болсақ қосындысы яғни орысша айтқан кезде сумма дейміз ғой барлығының қосындысы деген сөз да түсіндіре алдық қой яғни ә, бізде гаусс теоремасының формасы осылай жазады екенбіз міне бұл форма қалай шықты дейтін болсақ жаңа түрлендіріп көрсеттік сіздерге иә ары қарай кеттік енді осы зарядталған өткізгіш шардың және сфераның өріс кернеулігіне тоқталатын болсақ ә, біз жаңа айтқан болатынбыз жалпы ә, ауданның формуласы мынаған тең дедік иә сфераның ауданының формуласы осыған тең ал бізде гаусс теоремасы неге тең еді мына формуламызға тең еді ал кернеуліктің формуласы неге тең дейтін болсақ мына бір формула тең еді иә нәтижесінде біз формуланы қазір түрлендіреміз қараңыздар яғни бізде мына жерде мына бір формуланы жазып алдық қой иә тең екендігін білдік енді келесі жағдайға тоқталамыз бізде жалпы шексіз жазықтықтағы электр өріс күштерінің сызықтық оның беттерінде перпендикуляр яғни кулондық күштің әсерінен туындайтын беттік тығыздықтың формасы келіп шығады зарядтардың беттік тығыздығы дейміз ол әрине міне сигма тең зарядтың ауданға қатынасы сигма тең ауданға қатынасы иә ал енді ә, бізде жалпы формуламыз Гаустың теоремасы мынау мынаған деген гаусс теоремасы осы формуламызға тең Ә, енді тоқталатын болсақ кернеуліктің формуласын жаңа біз жазған болатынбыз артқа қарап көрсетсек болады міне мына бір форма тең екенін жаздық иә ал енді ашып түрлендіретін болсақ біз формуламызды міне ә, мына жерге не жаздық кернеуліктің формуласын жаздық мына екі с екі аудан болғандықтан аудан бір аудан бір екінші ауданымыз өтіп жатқан кернеулік демек екі с деп алдық және бізде негізгі гаусс формуласын жаздық енді қараңыздар осы жерден формуланы біз қалай түрлендірдік кернеуліктің формуласын аштық и осы жерде формула түрленіп шыққан кезде кернеуліктің формуласын осылай жаздық иә ары қарай бізде енді ә, мына бір формуладан біз нені табамыз осы жерден зарядта ашамыз Зарядта зарядты ашқан кезде мына жерге жазып көрсетейін зарядымыз тең болады неге әрине сигманың ауданға көбейтіндісіне тең болады иә демек осы бір формуланы алып келіп біз зарядтың орнына қойған кезде қараңыздар аудан мен мына аудан қысқарып кетеді нәтижесінде кернеуліктің формуласы келіп шығады екен да бұл қандай кернеулік дейтін болсақ яғни шексіз жазықтықтағы өріс кернеулігі деп айтамыз да бір қалыпты зарядтарға шексіз жазықтықта өріс кернеулігі иә формула осылай түрленіп шығады бұл жерде тоқталатын болсақ кернеуліктің негізгі мынау кернеулік ә, то есть мынау бізде беттік заряд тығыздығының өлшем бірлігі не болады мына жерде кулон бөлінген метр квадратқа тең иә барлық қалғандары түсінікті ары қарай енді бір қалыпты зарядталған шексіз жіптің өрісі яғни цилиндрдің өрісіне тоқталатын болсақ жалпы бізде осы жерде зарядтың сызықтық тығыздығы деген бар және беттік тығыздығы мына жерде қарайтын болсақ бізде беттік тығыздығының формасы мынау зарядтың беттік тығыздығы мынау ал енді екінші сызықтық тығыздығы деген бар әрине ол кезде зарядтың сызықтық тығыздығы деп отқанымыз бізде мынандай тетта э, то есть тетта емес біз тау дейміз ғой енді осындай әріппен белгілейміз ол зарядтың неге сол ұзындыққа қатынасы яғни мына жерде өтіп жатқан зарядымыздың осы ұзындыққа қатынасын қарастыратын бұл осы бір нені береді екен зарядтың сызықтық ә, тығыздығын береді яғни бұл жерде q деп отқанымыз заряд л деп отқан сол өткізгіштің ұзындығы болып есептелінеді иә жіптің ұзындығы болып есептелінеді ары қарай бізде формуламыз бар мына бір формуламыз қайтадан осы формулаға ораламыз ә, бұл жерде аудан формуласын ашатын болсақ бізде цилиндрдің аудан формуласы екі пи л-ға тең иә бүйір бетінің ал ары қарай бізде осы жерден орнына қойдық міне қараңыздар ауданның орнына ал одан кейін барып бізде зарядтың ашамыз яғни кернеулігіміз неге тең кернеулігіміз бағана айттық иә ә, заряд бөлінген е тең еді осы жерге ә, зарядтың орнына мына бір формуланы жаздық міне қараңыздар зарядтың орнына осы жерге жаздық ал мына бір біріне теңестірдік нәтижесінде бізде нелер қысқарады әрине элдар қысқарып кетеді иә міне қараңыз элдар қысқарып кетеді ә, бұдан келіп шығатын кенеуліктің формуласы е тең ә, міне сызықтық тығыздықты бөлеміз екі пи е е нөлауі рға бұл бізде ә, бір қалыпты зарядталған шексіз жіптің өрісі яғни цилиндрдің өрісіне тоқталады формуламыз кернеуліктің формуласы яғни ә, кернеулікті біз ашып барынша ә, сіздерге шашып көрсетуге тырыстық өткен сабақтың жалғасы енді осы сабағымызды пысықтау мақсатында бар болған үш есеп бердім бірінші есеп екінші есеп және үшінші есепті шығарамыз түсінбеген жерлеріңіз болса комментар ретінде қалдырамыз және құрметті оқушылар осы сабақ сіздер үшін ұнаған болса біздің каналға тіркеліп патша лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыз